dois vai aguentando futebolém? Qual dos dois aguentando vai ganhando sem nenhum dos três? Vai que vai! E agora eu vou dar um cacete, tá bom? agora eu vou dar um cacete, tá bom?